Thank <laughs> you. ჩემთვის ადამიანის უფლებები არის ლაკმუსის ქაღალდი, იმიტომ რომ იმის დამიხედვით თუ რამდენად არის დაცული ადამიანის უფლებები საზოგადოებაში, იმდენად ჰუმანურად, იმდენად დემოკრატიულად და იმდენად სამოქალაქო სოლიდარობის უნარის მქონე შეიძლება ჩაითვალოს ეს საზოგადოება და ადამიანის უფლებების სწორედ ამის გამოაშკარავება სახელმწიფო.